Bueno, queridos compañeros, estamos aquí este, tratando de resolver los prácticos de ARGIS. Ah, <clears throat> tenemos acá este, el práctico 1. Vamos a tratar de resolver, para eso tenemos tres preguntas y tenemos unos requisitos que son estos los que tenemos que cumplir en ARGIS. Entonces aquí se nos pide que ubiquemos el archivo ohms SHP y FluidCop que están dentro de la carpeta student. Obviamente ustedes ya deben tener este, la carpeta student instalada en el directorio tal como se ve aquí, en esta misma ruta. Y debe ser cargado en el mismo orden. Entonces vamos a colocar esto a un lado, y acá vamos a hacer un clic derecho en busca de home HSP en Maple entonces vamos a añadir data aquí obviamente tenemos que ir a buscar student eh, no está en x1 Maplewood y acá tenemos home shp según lo que tenemos indicado, ¿no? Home hp eh, primero y después FluxCop. Entonces con HP, añadir y después añadimos el otro, clic derecho, añadir data, FluxCop, aquí está. Ya tenemos añadido nuestros layers. Ahora nos dedicaremos a resolver la pregunta. Dice mostrar en color graduado las casas o construcciones por el ítem clase. En el cuadro intervalos. Indicar cuántas construcciones están en cada uno de los intervalos. Nos vamos aquí y este, revisamos las tablas este por ejemplo miren si tiene uno vamos al siguiente y aquí tenemos el ítem class que es el que se nos pide tenemos que clasificar de acuerdo a esta a esta columna Para eso hacemos un clic derecho. Vamos a propiedades. Y aquí buscamos uno de los campos, a ver dónde está. Acá, simbología. Quantities. Gradual symbols. A ver. No, tiene que ser acá nomás. Valor. Class y en vez de 5 que es predeterminado le damos 4 está está, ¿Ah? y le hacemos clic en aceptar ok ahora tenemos que indicar cuántas construcciones hay en cada color ¿Mm? podemos cambiar los colores también no hay ningún problema eh, pero tenemos que hacer aquí nosotros una consulta Le entramos entonces a la selección por atributo. Entonces aquí, digamos, este, eh, correctos, vamos a home cp class get valores, ahí tenemos todo, y le decimos cuáles son los valores iguales a 1 le damos ok y si apretamos aquí nos da todos los que tienen valor en 1 en la columna class que son 20 ¿Mm? son 20 ok entonces aquí tendríamos vamos a borrar class 20 Tengo aquí la respuesta, vamos a compararlas si están correctas. Ok. Tengo copia la consulta también. en este caso fue 1, hay 20. Ok, aquí tengo la división que se hizo. En, este caso tenía que ser en 4, así que esto está mal. Vamos a quitarlo. Y vamos a copiar este de aquí. O este de aquí o de acá. Entonces es el mismo, ¿no? ¿Cómo hice para copiarlo? Este, facilito, digamos, ¿no? Apreté Windows Lo seleccioné. Y con ayuda de OneNote, hice un copiar portapapeles. me dirigí a Word y lo pego. ¿Mm? Nada del otro. Bueno, entonces ya tengo los que tienen clase 20. ¿Ok? Vamos a hacer la consulta otra vez. Vamos a hacer la consulta para los que tienen... vamos a dejar de seleccionar. este quitamos la selección. Y volvemos de nuevo una selección por atributos entonces que en clase siguiente intervalo que sea de 2 ok sale 107 107 correcto 107 se selecciona como ustedes pueden ver todos los que son del mismo color verde lechuga ok aquí los tenemos quitamos la selección vamos de nuevo los atributos de 3 a 4. 3 y class igual ahí está ok no hay ninguno no es posible esta mala consulta volvemos posiciones a mejor. Ahí está. Ah, y aquí visualmente se puede ver todos los, este, los objetos seleccionados. ¿Okay? Aquí lo podemos ver, no se me quede ninguno. Había habido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, No, o menos, aquí están los 8 reflejados correctamente. ok pero voy que y reviso son 8 perfecto y vamos por el último vamos la selección vamos de nuevo atributos en este caso tiene que ser esto me parece interesante tenemos un copy y aquí está y lo pego acá y regreso a este y en este caso va a ser el siguiente intervalo 5 ¿cuántos son en el siguiente intervalo 5? ¿cuántos son? aquí están todos los rojos son 11 lo vemos? 11 perfecto resuelta la primera parte del práctico